Hola y bienvenidos a un nuevo video de mini Burro. Voy a poner unas vallas de madera para que los colibris eh, ojo, para que los o los gorriones no se, metan al agua y se ahoguen Sin más por el momento, comenzamos. preguntarán por qué estoy vestido con un uniforme de marinero. Es porque es, mi, es el uniforme de marinero de, de Silent Life. Esta ropa que tengo es el uniforme de, del anime de Silent Life. me, o sea, un gorrión por aquí. y mi abuelo me dijo que pusiera unas vallas aquí para que los gorriones no se ahogaran y es lo que estoy he visto muchos videos de creepypastas los cuales podrían ser buenos para sacarlos en la última temporada. Solo espero que con estas vallas de madera los gorriones ya estén a salvo. Yeah. Esto es más que suficiente. holy Thank you. Mm-hmm. ハハハハ